on est du côté de Oslo, deuxième jour ici à Cebu, et on se trouve dans un coin assez touristique. On va commencer ce matin avec euh, l'observation des euh, wall sharks, des euh, requins. Ensuite, on va, inoffensive hein, puisqu'ils mangent que du plancton. ensuite, on va se rendre du côté de Sumilon Island qui est juste en face, donc on va prendre un petit bateau pour y aller. Troisième stop, ça sera un endroit où il y a plein de singes. Et pour terminer, on va encore une fois aller voir des cascades. Donc voilà, c'est parti pour bah, une journée avec nous. Premier stop, les enfants sont excités. On va aller voir les baleines. Les baleines, non pas les baleines, les requins baleines. Ok, dernier stop de la journée, les Tumalog Falls. Donc pour arriver là-bas, on vous prend en moto. Et euh, c'est canon Il me faut une moto, c'est trop trop bien. Euh, écoutez, euh, pour le coup, il n'y a pas de saut ici. Les gens viennent se baigner, vous nagez, mais voilà, vous n'avez pas la possibilité de sauter, donc vous n'avez pas besoin de guide. de 3 heures. Donc on va nager. Il y a un spot qui s'appelle les sardines, le spot des sardines avec des... Oui, il y a des tortues. Hier, as nagé avec quoi, Haroun Tu as nagé avec qui hier Avec des... Montre-moi avec qui tu as nagé Yes Peut-être qu'on va en voir aujourd'hui. Euh, et, ensuite, on va se rendre sur une petite île qui, euh, qui n'est pas loin. Voilà, donc aujourd'hui, c'est plus relax, étant donné que les deux premiers jours, on s'est quand même réveillé super tôt pour faire les excursions. Bon, ça bouge dans tous les sens. On se retrouve là-bas.